我的拍摄被工作人员阻止了。Hello，大家好，我今天来到 JB 这一边，然后现在来这个柔佛古庙，很想要做一点拍摄，分享给大家看。可是因为在室内的拍摄被个工作人员阻止了，这就没有办法。 派色。 来到这里，一定要买这里新鲜出炉的香蕉蛋糕。 <laughs> 现在来 check in 咯。 few moments later 接下来的画面是和工作人员商量而另安排的。你们看，为了不要浪费这个豆酿汤，我们另外加一个米粉，米粉配豆酿才好吃嘛。没料里面的没料嘞，没料里面没有了。 那米粉好吃吗？这里食物方面选择性很多，食物好吃，吃的很饱。 物有所值，适合一家大小来用餐。